You to punish. I, I, I, I just nearly wake to... Yes, yes. go to How Hello, Madame Boum dia. Boum dia. Allô Ça va, merci. Ça marche Oui, très bien. Très bien. Ah, bonjour. Bonjour euh, <laughs> euh, comme, euh, tu vas faire un tour Ah, si tu veux, tu veux monter dans une voiture Oui, oui. Alors, attends. Ah, peut-être d'abord la voiture. Ah, ah. On va faire, euh, nous allons faire un tour Oui. Il faut que tu montes dans la voiture. Ah, voilà, il est au balcon. Il est, au balcon du musée d'art classique. je vais mettre le traducteur avec moi. Je vais bien à conmigo. là, il court, là, il court, il court, il court. Il monte au village, vite. Ah, voilà, il va voir l'expo des photos de la chapelle. Il est dans le village, mais je ne sais pas où il est. On va aller voir si on le trouve. Ah, il est là, voilà. C'est le village. On va le... Il faut venir par ici. Venez. Voilà. Très bien. Là, là, là. Ici. Je vais y parler. Je vais écrire en portugais ici. Par ici. En haut, là, là, là. Il ne me voit pas, bon. Ah, il rentre dans le musée de la chapelle. Voilà. Il regarde. Hmm. Voilà. Este au museo de Moya Capella. Voilà, il monte. Il vient. Voilà, là, ici, ici. La capelle. Voilà. On y était tout à l'heure, d'ailleurs. En vrai. Allez, ah, il prend le tunnel. Vite, courons. Hop, hop, hop, hop, il prend le tunnel. On redescend à la ville. Vite. Hop, hop, hop, hop, hop, on redescend. Voilà, on redescend. on redescend à la biennale il a retrouvé la biennale tout seul. Il est pas bête. Voilà, bravo Bravo Bravo ah, Il se promène dans le musée. Il est là, il regarde les œuvres. Il regarde la grande fresque de l'Arche de la Défense. Il regarde bien, ça l'intéresse. Ah, il avance. Il visite tout, hein, il regarde. Il est parti dans le service de presse. Quel les moyens. Ah non, il est au-dessus des boutiques, il va aller à l'hôpital. Alors, l'hôpital, il y a l'hôpital là. Oui, très bien. Il monte à l'hôpital. Ah, il va peut-être se faire soigner. Il hôpital. Voilà, l'hôpital. Très bien. Voilà. Ici, on est dans le bureau de promotion immobilière pour la construction du futur musée Moya. On est chez les promoteurs. Et on peut acheter des petites maisons qui ont été créées par le Moya Land. Je t'amène comme ça. Ça marche. Voilà. Il fait uma, eu uma coisa que é a captura do avatar. Prendo avatar E, portanto, mesmo não estando sentado, vai fazendo a viagem. Está bem? Voilà. Et, euh, Ici, c'est le musée moderne. C'est beau. C'est beau. Essa é a ideia do que esta tecnologia pode fazer. Aparece, aparece como uma coisa de brincadeira primeiro, mas isto é a sério. Já conheci já tecnologia. Mas isto é nós trouxemos, não é jogo, nós trouxemos porque é um mundo dia não, a problemática não é dos jogos, a problemática da, Position Moya Circus. Bonjour, je suis là en direct, vivo comme un webcam. Bon, là on me demande d'aller au Qatar, mais je dis que je suis en direct, euh, on m'a envoyé Qatar Info. Je dis que je suis en direct euh, avec le Portugal. Je viendrai plus tard sur l'île Qatar. J'irai plus tard au Qatar. Voilà, on a reporter Soleil Thor qui vient d'arriver, qui est journaliste de Second Life. Bonjour reporter Soleil. Alors là, je suis en direct euh, depuis le Portugal. Je suis en webcam sur... Euh, je ne sais pas si tu m'entends, mais je suis en direct euh, en webcam. la tienne, finalement. Bonjour. Merci. À demain.